Ayaka shoulders her family's duty to cherish the aspirations of ordinary people. But she also आपको ये वीडियो कैसी लगी हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में ओ से बनाई हुई वीडियो जो कि माइनक्राफ्ट की होगी कोई नए गाने के ऊपर और सो मैं डिस्कॉर्ड मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना और मैंने अपना खुद का एक गाना बनाया लिंक डिस्क्रिप्शन में है check out and so enjoy the song पर वीडियो बनाई माइनक्राफ्ट को लेकर एंड सी वीडियो अच्छी सी वीडियो अच्छी हो और मैं डिस्कॉट मैं डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना मत भूलना वो मैंने बनाया था और मैंने मैंने अपना खुद से एक नया गाना बना तो रखा है तो वो भी देख लेना तो मैं आपको दिखा दूंगा और ये जो दो ये वाला जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है इसकी लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क डिस्क्रिप्शंस में ओके सो so, मैं मिलूँगा कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबा